assalomu alaykum aziz do'stlar forex star kanaliga xush kelibsizlar sizlar bilan e, kanal admini shahboz e, bugun biz sizlar bilan ic markets brokerida ro'yxatdan o'tishni ko'rib o'tamiz ko'plarni talabiga binoan qani ketdik ic markets deb yozib olamiz google chrome'ga kirib ic markets poisk beramiz poisk berganimizdan keyin bizada mana bunaqa oyna ochiladi bu yoqdan original sayt bo'lmish icmarkets.com nuqta ustiga bitta bosamiz va saytga o'tqizib yuboradi saytda start tradingni bosib ro'yxatdan o'tishni boshlaymiz bu yoqda biza yashaydigan mamlakatni avtomatik tanlaydi va bu yoqda ismimizni yozamiz masalan maniki shahboz shahboz bo'lib qolibdi shahbozni to'g'irlab qo'yamiz va last name ya'ni familiya familiyaga usmonov usmonov usmonov yozamiz sizlar o'zlaringizgina yozasizlar man prostada ko'rsatib beryapman video uchun boyni gmail ochgandim bu yoqda gmail yoki emailimizni yozamiz forex star forex star 221 va keyingisida e, bu yoqda ro'yxatdan o'tgansan deb aytyapti shuning uchun manimcha qizil bo'lib qoldi email yuz ya'ni ishlatilgan email deyapti biza ro'yxatdan o'tganmiz a sizlar э, o'zlariz akkauntlarni yozsanglar э, bu yoq qizil bo'lib qolmaydi va э, bizdagi telefon nomeri yozishimiz kerak bo'ladi bu yoqda to'qson to'qqiz uch yuz qirq to'rt yetmish nol ikki va keyingisida biza e, individualni tanlaymiz chunki bir o'zim savdo qilaman va islamik akkauntga galchka qo'yib qo'yamiz va to'lgan sanamizni yozamiz masalan yigirma uch e, fevral e, yil bir ming to'qqiz yuz to'qson uch yozib qolaylik adresga yoqni ustiga bossak xohlasak adresni kiritib chiqamiz yo bo'lmasam e, toshkent masalan toshkent Toshkent yozsak, e, xohlagan aniq davomisini yozsanglar, masalan, Chilonzor, Chilonzor, Sor. Lokatsiyada lezlar bu yoqdan. E, masalan, aytaylik, e, xullas o'zimiz manzilimizni topib belgilaymiz adresga va next bosamiz va bu yoqdan biza o'zimiz ishlaydigan terminalni tanlaymiz man masalan metatrader 4 ishlataman shu uchun shuni tanlayman va mana bu yog'iga yaxshilab e'tibor beringlar aziz tomoshabinlar standart akkaunt islamikni tanlaymiz bu yoqda E, bizada e, spread kichkinagina qilib qo'yadi va swap и комиссия olmaydi bizadan shunisi buni ic markets boshqa brokerlardan farq qiladi e, va bu yoqda kiritib chiqaradigan pulimiz valyutasi valyuta ya'ni usd dollarda turibdi dollarda o'zi qoladi va next tugmasini bosamiz keyingi etapda savdo darajamizni so'rayapti bu yoqda intermedi degan o'rtacha degani shuni tanlaymiz va e, mabodo akkauntimiz paroli esdan chiqib qolsa e, question ya'ni savol e, bering va savolga javob yozing deyapti masalan biza tanlashimiz mumkin what was your first pets name e, bu degani bizani birinchi uy hayvonimiz hayvoningiz nima deyapti ismini so'rayapti masalan simba simba deb qo'yaylik o'zlari eslarida qoladigan anaqa belgilab qo'ysanglar yaxshi masalan aytaylik directionni e, deklaratsiyani e, o'qib chiqing va galchka qo'ying deyapti galchka qo'yamiz xohlasanglar o'qib chiqsanglar bo'ladi ko'plar o'qimaydi deb o'ylayman xullas keyingi galchkani qo'yamiz bu yoqda e, deklaratsiya bilan application bilan tanishib chiqdinglarmi deyapti xullas ha degan ma'noda galchka qo'yamiz va submitni bitta bosamiz va keyingi etapga o'tkazib oladi bizlarni <coughs> to'rtinchi etapda biza mana bu id kartamiz ya'ni pasportimizni rasmga tushirib chiroyli qilib e, to'rtta tomoni ko'rinadigan qilib rasmga tushirib tashlaymiz va bu yoqda e, aytyaptiki e, sizlarni anaqa propiska yo bo'lmasam nima bu nima deydi xo'sh birorta chek qog'ozimi turar joyi belgilangan chek qog'ozimi yo bo'lmasa propiskami o'shani rasmga tushirib chiroyli qilib e, joylaymiz xullas joylaymiz va joylaganimizdan keyin e, aytaylik joylaganimizdan keyin nextga bosamiz va registratsiya tamom shu e, dokumentlarimizni yuklaganimizdan keyin biza keyingi etapga o'tamiz va sayt bo'limi bor verifikatsiya degan joyiga biza verifikatsiya qilish uchun ya'ni rasmiylashtirish uchun so'ralgan narsalarni masalan noronlik справка so'raydi keyin qo'shimchasiga pravani rasmini so'raydi masalan pravez bo'lsa qo'shimcha hujjatlar o'rnida yuklasangiz bo'ladi chiroyli qilib rasmga olib o'shalarni nima deydi joylaymiz va to'liq e, vertifikatsiyani o'tib qo'ysak biza keyin e, savdoni boshlasak bo'ladi buni ham отдельный videolarga ko'rsatib beraman xudo xohlasa e, man hozir o'zim o'tib bo'lganim uchun vertifikatsiyani ko'rsatib bera olmadim agar sizlarga kerak bo'lsa yozsanglar agar e, kurs beraman batafsil sizlar bilan forex star kanali admini shaha usmonov bo'ldi hammani savdosiga rivoj tilayman bo'lmasa mayli sog' bo'lasizlar ishlaringizga omad